sobrang init ngayon grabe natatawa na lang ako sobrang init <clears throat> sa aking base, sa aking nabasa sa Facebook, sa aking friend na si Jun Ray, nabasa ko yung ano niya, yung message niya about dun sa sinasabi niya sa SIM yard. Medyo hindi nyo ba pick up yung mga text ko. At gusto niyang gawan ko siya or gawan ko ng video yung sinasabi niyang ano, tungkol sa Steam Deck. Paano i-connect? Paano nga ba i-connect ang Steam Deck sa YouTube channel? Yun lang po. Welcome to my channel. Junel Talo. Tá sobra init ngayong summer <laughs> based sa aking um, basa sa facebook hindi ma-pick up ng aking kaibigan si John Ray Dais Vlog yung nagbablog ngayon at tungkol sa Steam na hindi daw niya ma-connect paano ba ang gagawin ito ba'y app or ano bang klase ito para may connect sa YouTube ang steam yard ay ito ay isang klase na na pang-stream sa YouTube pag ikaw ay nag-live para may imbita mo, may imbitahan mo yung mga friends mo na YouTube din ang ginagamit sa pag-live para pwede mo siyang invite sa iyong channel yun ang gamit ng yard sa ngayon hindi niya alam paano gamitin to na tutulog ako kung paano gagawin. Pwede siyang buksan sa Google Chrome, sa Firefox, Safari, or sa Opera browser. Take note, ito ay pang desktop or laptop computer lang. Hindi ko lang sure kung gumagana to sa mobile phone, pero ito ay subok na subok na sa paggamit sa desktop at sa laptop take a roll. Yeah. Ayun, pwede, pwede. Ah. Sa sa mga manonood dito ngayon, i explain ko sa inyo paggamit ng steam yard about paano gamitin siya. Uh, request by friend of Junray by Is Vlog sa kanyang channel. Then, gusto niya malaman kung paano daw i-connect ang Steam niya sa kanyang pag-live sa YouTube. Pwede rin itong gamitin sa mga Facebook accounts, sa Facebook page, pero kalimitan maraming gumagamit nito sa mga YouTube account, kanilang pag-live sa YouTube. Marami sa mga mga tao hindi alam gamitin ang SteamYard. Ang SteamYard ay isang website na kung paano magparami ng subscribers sa YouTube. Pero kalimitan, hindi alam ng iba nagla-live kung paano gamitin ito. Ganito pag setup po nito ah. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin. Siyang, pag naggawa kayo ng account sa SteamYard, meron siyang ano, ah, tawag dito, water link sa taas sa bandang kanan. Then, sa bandang kanan nakalagay doon ang steam yard. Kung gusto nyo tanggalin ng watermark ng steam yard, meron siyang purchase para bilhin nyo siya. Pero okay na yun kahit na meron siyang watermark sa bandang kanan, magagamit nyo naman siya na maayos to invite your friends habang nagla-live. Hindi yung kayo lang nag-iisa nagla-live. May kausap kayo dito pag nag-live kayo sa steam yard. So, papakita ko sa inyo sa pag-live. Pag ano siya, sa pag gawa nito. Ah, sa setup natin ngayon. Kailangan po pag nagbukas kayo ng StreamYard, bukas ang inyong YouTube account. Pagkabukas nyo po na... Eto, pakita ko sa inyo. Open ko yung Chrome. Chrome app sa aking Chromebook. Then, punta ka sa YouTube. Napansin nyo, hindi siya naka-login. Sa sign in natin siya. Ayan. Refresh ko na. Setup mo siya sa yung ginagamit na account. Ayan. Gamitin ko yung account ko. pagka-open ko ng account, um, stay mo muna siya. Punta mo siya sa your channel. Ito yung account ko. Then, pag na-open mo na yan, magbubukas ka ng new tab. Bandang, sa bandang kanan, nakikita mo may new tab doon. Pinutin mo yung new tab. Di magiging dalawang dalawang windows at ah, dalawang page ang lalabas sa inyong browser isang para sa YouTube at isa para sa gagamitin mong SteamYard para i-connect sa iyong YouTube channel search mo yung SteamYard Nagkamalita ako ng spell eh. <laughs> Okay. Wait. Ayan. Pagkapunta mo ng Yard, punta ka sa create account. Kung bago ka pa lang, create account ang gagawin nyo sa Steam Yard. Ayan. Napansin nyo, pumunta tayo sa create your account from Steam Yard ilalagay mo dito sa create your account your email na ginagamit sa ngayon yung email na ginagamit niyo sa YouTube channel niyo po yun ang ilalagay niyo hindi yung yahoo.com hindi po siya gagana gmail account po ang gagana po dito Pinalagay ko na rin yung dati, yahoo.com, ayaw gumana talaga. Gmail account talaga hinihingi ng Steam. Take note sa gagawin yung create account sa Steam Yard, kung anong ginamit nyo sa Google account nyo, sa Gmail account nyo, yun din ang ilalagay nyo sa SteamYard account nyo bago kayo bigyan ni SteamYard ng pin code sa inyong Gmail account. Wait lang ah, naghingi ng pin code galing kay SteamYard. Mula sa laptop, dito nyo makikita sa inyong messaging kung ano yung minessage sa inyo ni StreamYard. Ayan. Andito siya pumasok sa Google. Makikita nyo yung pin code. Okay. Kukunik nyo yan sa inyong laptop. Ayan. Ayan. Pindutin nyo yung send. <laughs> Ayan. Antay nyo yung send sa Google. Ayan, meron ako na-receive. Ayan. Tatype nyo mula doon sa phone nyo. Message for Google. Natype nyo sa laptop nyo yung anim na digit na nakuha nyo sa verification ng Google nyo sa phone. Yung 203344 yun ang itatype nyo doon sa yung code verification nyo. Yan. Pindutin ng next, then ah, successful connection to StreamYard. Pindutin nyo onward. Pindutin StreamYard. May makikita kayo sa bandang taas at ah, destination. Punta kayo yung YouTube channel. Slow! Oh. Yan, access. Gustong i-access nila yung Google account. Yan, StreamYard. Payagan. Piniti mo yung payagan. Yan, accessible <laughs> ngayon. Yan! Nakita mo? Tumulog na naman ng phone ko. Sunog na, acceptable na raw. Dito, ilalagay mo sa title mo kung ano yung ilalive mo ngayon. Lagay mo live streaming. Katulad nito, sample ang gagawin ko dito, live streaming. Video. Yan, live streaming. Tapos sa description mo, ilalagay ah, ano, lagay mo kung ano yung ilalive mo. Uh, ano bang pag-uusapan nyo? Trail la, ito, lagay ko by live streaming. Yan, ganyan. Siyempre, dapat naka-public. Privacy, public. Then, schedule. Pwede nyo siyang schedule for later. Ayan siya. Lalagay nyo kung ano-ano, thumbnails image. Thumbnails. Kaya may na-text. Si Junay na naman. <laughs> Ayan, meron ako nakasave dito sa akin. tinatawag na removable flash drive. Removable flash drive for CD, DVD. Nagkulik ko na siya. Ngayon, ayan, lumabas sa screen. Ganyan siya. Ito na. Punta kayo sa upload thumbnail, thumbnail image. Punta kayo sa flash drive. Sa flash drive, makikita mo kung saan dyan yung logo. O dito siya nilagay. Yan. Namili ka ng iyong picture ng live stream. Yan, yung akin ng pag mag-live streaming ganyan ang lalabas. I-apply mo siya. schedule for later or today. Ayan, malagyan mo kung ano schedule ng start ng yung pagda-live sa YouTube. Kung anong oras. Pwede mo siyang padatan kung gusto mo yesterday, ano, or tomorrow. Ayan, lalagyan mo yung date kung kailan ka magla-live. Tapos, or anong oras. Ilang oras, tapos minuto, kung AM or PM ka magla-live. Yan. Tapos dito sa taas may makikita ka 'di ba nakalagay ito yung YouTube channel niyo. Sa taas YouTube channel. Pwede ka pa magdagdag dito ng isa pa oh. Add destination. Pwede niya i-connect yung Facebook page niyo habang naka-live ka sa YouTube. Pwedeng dalawa siya. Pero ang gagawin natin kasi bihira akong mag ano sa Facebook hindi ako gamitin ng Facebook account ko pag mag-live. Ang gagamitin natin ay YouTube. Create broadcast. Yan. Yan, na-create na yung ating broadcast sa StreamYard. Then, i-enter mo yung broadcast studio mo. Siyempre, dapat i-allow mo rin yung ano nyo, yung microphone ng inyong laptop or yung sa desktop kung naka-desktop kayo. Kung ngayon hindi siya naka-connect, hindi kasi siya nag-green, dapat nag-green na kung gumagana. Your enter yung broadcast, no? Mic access hindi mo yung allow mic and camera access. Ayan. Nagtatanong si Chrome, Chromebook, kung i-allow ba yung inyong microphone, tsaka yung inyong camera. Siyempre, i-allow nyo yan para gumana. Ayan, umilaw na siya. Nakikita niyo yan, umiilaw na siya. Umiilaw na yung ilaw ng microphone. Ayan siya. Ayan, nakikita nyo. Kita na rin ako sa video. So, <laughs> po ang itsura ng sa Steam Yard. Siyempre, lalagay nyo ako nung di-display yung pangalan. Okay, type yung pangalan nyo. broadcast. Ayan, ganyan. Doon mapapansin ka na you are not a part a part of the stream yet. Click to add your audio and videos. I-add mo ito. I-add mo ito para ma-add ko doon sa screen. Ayan. Nandun na siya. Now, mapapansin kayo, dito, may dalawa siyang channel. Dalawang tao nakalagay. Pwede yan dalawang channel ilagay. Sa ngayon, wala pa. Tsaka to, ganun din. Ito, pwede tatluhan. Ito, isahan. Tapos isang web page o yung YouTube channel na gusto mong tignan or Facebook or anumang web page. Ito, dalawang channel dalawang kau dalawa kayo mag-usap isang web page or pisilip kasi ibang web page. Okay. Dito makikita niyo dalawa yung kanyang ano, marami siyang pamimilian. Pwede rito ito katulad nito. Dalawang channel, pwede may ilagay. Pwede rin yung ayan ganyan. Kaysa pa pag gusto niyo gawin yan, kailangan naka-online din yun yung friend sa kanyang channel, YouTube channel. Pwede rin kayo mag-invite dito ng another channel, tatlohan. Pwede isang channel, tapos isang yung sinusubscribe yung channel o yung gusto yung tignan na na YouTube channel. Or other website, pwede rin. Dito, dalawang channel, tapos isang web, web page. Dito, webpage. Pwede mo silipin. Kung gusto nyo ipakita dyan sa channel nyo. Ingat-ingat kayo sa pag-broadcast ng ibang channel. Baka may copyright content. Baka may violation nyo kung mangyari yon. Tatlong violation sa YouTube. Copyright strike to be terminated. Close your YouTube channel. According to the rules of the YouTube policy, ganun yung nakalagay sa kanilang ano uh, sistema ng patakaran nila. Tapos, banda dito, ilalagay mo kung ano yung gusto mo i-display dito. Dito, lagay mo. Live stream, sample. Live streaming. Ayan. Sample natin, ilagay mo ilagay dito sa chat ay live stream. ilalagay mo siya dito sa baba, sa chat. Live streaming. Then, post mo siya. Chat. Pinutin mo yung chat. Ayan. Ayan. Lalabas na siya ng live streaming. Ayan siya, live streaming. Then, i-add mo siya dito. Show in this screen. Para may pakita dito. Ayan. Ganun na nangyari. Nagkaroon siya ng live streaming. Yung chinat mo, mapupunta dito sa screen ng monitor mo habang ikaw naka-live. Tapos yung pangalan ng iyong binabroadcast. Lalabas siya dito. Ngayon, naka nakalive ko sa StreamYard pero hindi pa yan nakapublish sa publiko. Para may publish mo siya, pindutin mo yung go live. Pindutin mo yung go live. Yan, pag pinindot mo yung go live, lalabas na yun sa YouTube. Yan Andun Nandun yan. Pag may nakaganyan na kulay red, nakalive ka ngayon sa YouTube. Andun na yan, nakalive. Then, kung gusto mo maka ma-check mo kung totoo nga naka-live ka sa YouTube, check mo dito. Punta ka sa YouTube. Puntahan mo yung channel mo. kita rito, naka-live ka dyan sa channel na yan. Ngayon, naka-live ka sa YouTube channel mo. Live ngayon yan dyan sa channel mo. Okay, okay, okay. Pag inopen mo ang channel mo, ganyan ang mangyayari sa live streaming mo sa YouTube. Hmm. Sabihin naka-live ka nga channel mo. Then, ito balik ka dito sa StreamYard na konektado sa YouTube mo pag gusto mo tapusin ang iyong gusto mo mag log out i-disconnect ang iyong StreamYard syempre pinitin mo yung end broadcast end broadcast pinit mo pa isa walang ano yun ilang beses nag-update yan kay good at now siyempre syempre hanggang dito na lamang yung uh, babahagi ko dahil sa gusto lang makita ng sa conference kung paano ginagawa pag-connect na ng StreamYard sa YouTube. Siyempre, para ma, ano mo, malaman mo may lalag out yan punta ka dito sa steam yard log out mo yung account mo Ayan, log out mo siya automatic disconnect din siya sa YouTube mo Ayan, protectado yung YouTube pati yung StreamYard account see ano lang po ang pag-connect ng StreamYard sa YouTube channel mo sa StreamYard Ngayon, hindi ko mat masasabi sa inyo kung kailan ko pwede i-add add yung iba kong friends dito kasi naka-offline yata sila ngayon. Try ko sa susunod kong gagawin video kung may i-add ko sila dito. Kasi uh, pinagawa lang sa akin tong video na to sa isang friends ko, isang vlogger na gustong matutunan paggamit ng StreamYard. Now, hindi niya alam kung paano paggamit kahit marami siyang subscribers sa ngayon. Siyempre, mas maganda pa rin pa nag-live ka, marami kang mga nakakasalumong ibang tao at yung talagang interesado sa iyong ginagawang video. Uh, for now on, ito lang muna ang ating ginawang video for today. Kasi dahil sa, dahil sa ito gusto mong matutunan aking isang friend na nasa ibang bansa ngayon.